mãe está grita, Apesar da morte Barriga vai crescer Talvez tenham sorte Pro sexo saber Tudo que eu quero É viver meu Eros Porque eu me afasto De tanto trabalho mãe passa mal, o pai logo acode e leva pro hospital. Apesar da morte, a bolsa estourou. Doutor faz o corte, depois bebê chorou. me afasto de tanto danados. Tudo que eu quero é viver meu Eros, porque eu me afasto. mãe está grita Apesar da morte Barriga vai crescer Talvez tenham sorte Pro sexo saber Tudo que eu quero É viver meu Eros Porque eu me afasto De tanto Porque eu me afasto de tanto danados Apesar da morte, a mãe passa mal O pai logo acode e leva pro hospital Apesar da morte, a bolsa estourou Doutor depois bebê chorou. Tudo que eu quero é viver meu Eros. Porque eu me afasto de tanto danados. Tudo que eu quero é viver meu Eros. Porque eu me afasto de tanto que na sua vida terá mais desgraça e toda alegria. O mundo te decastra, causando pranto. Você vai chorar e todo o encanto a morte vai levar. Saiba que na sua vida terá muito desgraça e toda alegria. O mundo te castra, causando-te pranto. Você vai chorar todo o encanto. A morte vai levar.